nega menga o'g'il tug'ib bermading nega menga qiz tug'mading yana qizmi yana o'g'ilmi deb aytayotgan erkaklar sizlarga savol videoni pauzaga qo'ying va javobingizni yozib qoldiring bolaning jinsi onaga bog'liqmi ha deb ha bo'lsa plyus qo'ying yo'q bo'lsa minus qo'ying qani bilib olamiz nechta odam shunday fikrda ekan darhol kommentariyaga o'tamiz javobni yozib qoldiramiz plyus minus plyus minus pauzaga qo'ying va javobni yozib qoldiring javobni yozgan bo'lsangiz eshitdingizlar albatta bu fikrlaringizni o'zgartirib yuboraman va sizlarga buning qanday qilib o'g'il bola qanday qilib qiz bola bo'lishini sizlarga tushuntirib o'taman azizlar albatta bu e, juda ham qiziqarli va oddiy qilib tushuntirib o'taman hozirgi kunda e, juda ham ko'p ajrimlar va kelishmovchiliklar mana shu e, o'g'il farzand yoki qiz farzand yoki egizak farzand ko'rish bilan bog'liq bo'lyapti ya'ni menga o'g'il tug'ib bermading deb uni ayirib yuboradi uni uyga javob beradi va o'zi boshqasiga uylanadi u menga o'g'il tug'ib beradi deb albatta bu e, noto'g'ri azizlar hozir tushuntirib o'taman qarang buning uchun oddiy e, odamdan boshlaymiz tasavvur qilamiz bu odam odamda qirq oltita xromosoma mavjud mana qirq oltita xromosoma mavjud shuning yigirma ikkita jufti qirq to'rttasi somatik xromosomalar shundan qolgani bir juft qoladi ya'ni ikkitasi bular jinsiy xromosomalar hisoblanadi ya'ni mana shu xromosomalar bir juft xromosomalar sizni farzandingizni jinsini belgilab beradi ya'ni o'g'ilmi yoki qizmi endi qarang agar x ikkita x bo'ladigan bo'lsa x x bo'lsa bu qiz degani x y bo'ladigan bo'lsa bu o'g'il degani ya'ni ikkita x xromosomani saqlagan hujayrada bu qiz bo'ladi agar x va y hujayrani sakla jinsiy hujayrani saqlagan bo'lsa bu o'g'il bo'ladi endi bu qanday sodir bo'ladi endi qarang jinsi oqa bo'ldi spermatozoidlar yayitsa kletkaga ayolning yayitsa kletkasiga borib kirdi mana shu kirgan payti bu farzandingiz o'g'ilmi qizmi aniq bo'ladi уже bu qanday sodir bo'ladi yaysa kletka ayolning yaysa kletkasi matkadagi bachadondagi yaysa kletka faqat x xromosoma saqlaydi esingizdan chiqarmang y saqlamaydi u faqat x xromosoma saqlaydi bu x xromosoma faqat x xromosomani saqlaydi endi erkakning spermatozoidlarida esa masalan bittasida x bo'lsa bittasida y xromosoma bo'ladi ya'ni ular har xil xromosomalarni saqlaydi x va y xromosomalarni o'zida saqlaydi tasavvur qilamiz jinsiy aloqa bo'ldi spermatozoidlar onaning kiniga tushib bachadon orqali yaysakletkaga bordi yaysakletkaga bordi agar x xromosoma saqlovchi spermatozoid yaysakletkaga borsa farzandingiz qiz bo'ladi agarda y xromosomali spermatozoid erkakning spermatozoidi y xromosomali spermatozoid yaysakletkaga borib kirsa bunda farzandingiz o'g'il bo'ladi albatta eng asosiy joyini eshiting bu x xromosoma saqlovchi yoki y xromosoma saqlovchi spermatozoidning yaytsa kletkaga ya'ni onaning yaytsa kletkaga tuxum hujayrasiga kirishi yuz foiz tasodifiy bu hech kimga bog'liq emas tasodifiy tushundingizmi xohlasa x xohlasa y xromosomaga kirib farzandingiz yoki o'g'il yoki qiz bo'lishi mumkin albatta buning hammasi ollohdan azlar shuning uchun o'z ayolingizni qiynamang va hech qanday ajrimlarga qo'l urmang oddiy qilib hammasini aytib o'taman ayolning bachadondagi kletkada ya'ni tuxum hujayrada faqat x xromosoma saqlanadi faqat x xromosoma erkaknikida esa spermatozoidlarida x va y shundan kelib chiqadi bu qaysi birisi x yoki y kletkaga kirsa shunga qarab o'g'il yoki qiz bo'ladi albatta sizlarga tushuntirib bildim degan umiddaman savollaringiz bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiring и sizlarga yana bitta yangilik azizlar instagramda mana shu yerga ssilkasini qo'yaman albatta mana shu kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yishni tavsiya etaman yangi proyekt boshladik albatta u yerda ham bizni qo'llab quvvatlaysiz degan umiddaman o'tib obuna bo'lib qo'ying u yerda jinsiy muammolaringiz jinsiy tarbiya bo'yicha juda ham ko'p ma'lumotlarni inshaalloh berib boramiz o'tib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling xayr salomat bo'ling